Eu sei o que você está pensando. Lá vem o Wilson de novo com essa história de Tesla, Elon Musk, carro elétrico, olha só. Não quero saber da Tesla, não gosto da Elon Musk e meu carro está muito bem obrigado. Calma, hoje a gente só vai usar a Tesla e o Musk para falar sobre coisa que você vai precisar saber de qualquer jeito, tipo o futuro do empreendedorismo, da publicidade, das vendas, da inovação e até sobre a importância de ser meio bobo de vez em quando. Vamos lá! É, gente, mas para isso não tem jeito. A gente vai ter que acabar falando do Musk e da Tesla, porque esse cara e essa empresa estão correndo muito na frente e vão acabar dominando os mercados não só de produção de carros elétricos, mas também os mercados de energia sustentável, de produção de baterias e de tecnologia aplicada ao transporte, dentre outros. Mas Wilson, será que a Tesla é tudo isso mesmo? Olha só, nos próximos dois vídeos, a gente vai falar das 10 razões pelas quais a Tesla tem o potencial de dominar os mercados em que atua. E aí você decide, pode ser? Então partiu! A Tesla foi criada como uma empresa de carros elétricos em 2003 e definiu como missão acelerar a transição do mundo para a energia sustentável. Como o setor de transportes era o que mais utilizava combustíveis derivados do petróleo, foi nesse setor que ela resolveu se concentrar. Para isso, a Tesla bolou um plano secreto, dividido em três etapas. Na primeira, fez um carro super esportivo, o Tesla Roadster, para provar que os carros elétricos também podiam ser potentes, bonitos e interessantes ela só vendeu 2.500 desses, principalmente para milionários e colecionadores. Um desses carros foi até parar no espaço, sério. Num dos próximos vídeos eu te conto mais sobre isso. Tá, aí com o dinheiro dessas vendas, a Tesla partiu para a segunda etapa, a de produzir um sedã de luxo, com um preço um pouco mais acessível para ela conseguir vender mais carros. Nessa etapa, a Tesla ainda conseguiu fabricar um segundo modelo, o X, que é tipo um utilitário esportivo, esses SUVs, e ele abre as portas igual asas de falcão. Tipo esse carrinho aqui do De Volta pro Futuro. Legal, né, gente? Me disseram que o youtuber que se preza tem que ter props. Sabia lá eu o que era props, né? Aí lá fui arrumar props para botar aqui no meu estúdio improvisado. Mas não é que ficou bonitinho? Na terceira etapa, a Tesla pegou o dinheiro das vendas do S e do X para construir um sedã médio com um preço ainda mais acessível, o modelo 3, que foi o carro que realmente popularizou a marca no mercado dos Estados Unidos. Aproveitando a mesma base do modelo 3, a Tesla já projetou e está construindo o modelo Y, que muitos dizem que tem o potencial de ser o campeão de vendas da empresa e também o mais rentável, porque a sua construção e os seus recursos aproveitam toda a experiência acumulada pela Tesla ao longo dos anos. Aí, depois disso, a Tesla surtou e anunciou que vai produzir o Tesla Semi, que é um caminhão elétrico com capacidade de formar pelotões autônomos, o novo Tesla Roadster, que vai ter até turbina de foguete, o Cybertruck, que é uma picape futurista toda feita de aço inox ultra resistente resistente, e o ATV, que é como se fosse um quadriciclo elétrico para todos os terrenos. Uma curiosidade é que juntando a primeira letra de cada um dos modelos da Tesla, é formada a frase Sexy Cars, que é justamente a ideia da empresa de provar que os carros elétricos, além de sustentáveis, podem ser melhores, mais bonitos e mais sexys do que os carros a combustão. Mas e o modelo 3? Esse carro era para ter sido registrado como modelo E, só que a Ford entrou com um processo contra a Tesla dizendo que já tinha um carro para ser lançado com esse nome, e acabou zoando que é, era para ser ainda mais sexy. E olha só, as áreas de atuação dessa empresa vão muito além dos carros elétricos. Assim como a Google, a Amazon e a Apple, a Tesla, na verdade, é uma empresa de tecnologia e inovação, e não só uma empresa de carros elétricos. E antes de falar das 10 razões pelas quais a empresa tem todo esse potencial, eu queria dizer que se você está gostando desse vídeo, não precisa dar like, nem se inscrever no canal e muito menos clicar no sininho. Brincadeira, né galera? Você sabe como é que a parada funciona. Então dá essa força aí, vai! Razão número 1. Um, fãs, não só clientes. A clareza na missão da Tesla e as atitudes que demonstram um compromisso real da empresa com a sustentabilidade fazem com que a empresa atraia pessoas que acreditam no que ela acredita. E como diz o Simon Sinek, num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Quando você atrai para o seu lado pessoas que acreditam no que você acredita, aqueles que seriam só empregados e clientes se tornam parceiros e admiradores. E é por isso que a Tesla não gasta um dólar sequer com publicidade. Ela é feita de graça por aqueles que admiram a marca. E é também por isso que quem compra um Tesla costuma falar num sentimento de pertencimento a uma comunidade, em como essa decisão fez eles conhecerem um monte de gente legal, que tem os mesmos princípios e valores que eles. Já viu aí a importância de definir uma missão empolgante para o seu negócio, né? Razão número 2. Vendas diretas. A Tesla não tem concessionária e suas vendas são feitas diretamente pelo site ou pelo aplicativo do celular, com o carro sendo entregue na porta da sua casa. Isso elimina todos os custos envolvidos na manutenção de pontos de venda e faz com que a experiência de compra de um carro seja muito mais intuitiva e até prazerosa. Quem comprou um carro desse jeito garante. A experiência foi tão boa que eles nunca mais vão voltar a pisar numa concessionária na vida. Terceira razão, inovação contínua. Você sabia que todas as patentes da Tesla são abertas? Isso quer dizer que você pode ir lá e, na cara dura, copiar todas as invenções da Tesla. Mas por que a empresa faz isso? Primeiro, porque a principal missão da empresa não é vender mais carros, ser a número um ou ganhar mais dinheiro, e sim acelerar a transição do mundo para uma economia sustentável. Quanto mais gente estiver usando essas patentes para fabricar carros elétricos, mais rápida será essa transição. E segundo, porque a Tesla acredita que a sua liderança não vai ser estabelecida pelo número de patentes que ela tem, mas sim pela velocidade com que ela consegue inovar. E anota aí que isso vai valer para tudo, viu? Empresas, profissões, governos, tudo. Quem não estiver inovando e se reinventando vai ficar parado no tempo e se tornar obsoleto. Então bora ficar esperto, hein? Quarta razão, atualizações sem fio. Os carros da Tesla possuem uma conexão online direto com a empresa e recebem atualizações automáticas, também chamadas de atualizações over the air ou OTA, igualzinho seu celular. Então não é raro quem tem um Tesla acordar e descobrir que o carro agora faz uma coisa que ele não fazia ontem. Tipo, que os engenheiros descobriram um jeito de reconfigurar o carro e te dar 5% a mais de potência. Ou que agora você pode habilitar o um modo cãozinho, que climatiza o carro e põe um aviso de volta logo na tela para que você possa deixar lá o seu cachorrinho esperando enquanto faz as compras. Ou que agora você pode se divertir enquanto espera estacionado, jogando uma espécie de Mario Kart que usa como controles a direção e os pedais do carro. Legal, né? O que nos leva à razão número 5. Diversão! É solução sim. Além dos joguinhos que a Tesla disponibiliza, a empresa tem se esforçado para tornar o carro cada vez mais divertido. Você pode, por exemplo, habilitar o modo Pum, que solta barulhos de pum na caixa de som mais próxima de quem você quer aplicar essa pegadinha. Pode também acessar o conteúdo Netflix e de outras plataformas, ou usar um programa de pintura para fazer arte na tela do seu carro enquanto espera estacionado. Além disso, você pode configurar os mapas do sistema de navegação para dirigir em uma pista nas cores do arco-íris, ou ativar o modo ridículo, em que o carro se configura para atingir uma velocidade ridiculamente rápida, uma referência àquele filme Spaceballs, tem um louco solto no espaço. Nas datas comemorativas, a Tesla ainda habilita umas surpresinhas escondidas para os usuários, como o módulo Árvore de Natal no modelo X. Se chegou até aqui, você acaba de receber a medalha de honra do time Futuropédia. Então deixa aqui o seu joinha para dizer para o algoritmo do YouTube que você achou legal esse conteúdo e quer que ele seja visto por mais gente. E se ainda não fez isso, se inscreve no canal e clica no sininho porque no próximo vídeo a gente vai continuar falando das razões pelas quais a Tesla vai dominar o mundo. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que quer entender mais sobre carros elétricos e sobre a Tesla. E para você, que ficou até o finalzinho mesmo, eu vou deixar aqui uma reflexão. Essa capacidade que a Tesla tem de deixar seu produto divertido e engraçado é algo que me diz muito sobre essa marca. Infelizmente, quando a gente cresce, vai perdendo essa capacidade de rir de si mesmo, de fazer palhaçada e de ser meio bobo até. Como se a seriedade fosse um requisito para a vida adulta. A gente se desconecta da criança que existe em nós. E o indício disso é a dificuldade que às vezes a gente tem para se conectar com os nossos próprios filhos, de entrar de verdade no mundo deles. Quem acompanha o canal desde o começo sabe que os meus filhos foram uma grande inspiração para começar esse projeto. Eu queria trazer para eles conteúdos que eu acho importante, mas que a escola não ensina. E um dos aprendizados mais valiosos que eu estou tirando desse projeto é esse. Eu estou reaprendendo a ser criança de novo, a me reconectar com esse meu lado meio palhaço, meio brincalhão, meio bobo até. E é impressionante como uma coisa simples como essa tem fortalecido a conexão que eu tenho com eles. Assim como eu, a Tesla percebeu isso e investe em experiências leves, divertidas e engraçadas para estabelecer conexões autênticas com essa criança que existe dentro de nós. Então me conta aqui nos comentários, você já se permitiu ser meio bobo, meio palhaço, e isso deu um resultado inesperado que acabou valendo muito a pena? Fala também o que você achou do vídeo, porque isso me ajuda muito a melhorar cada vez mais. Então é isso, galerinha. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração e até a próxima.